kjører buss. Veien dit var veldig svingete, og jeg ble lett bilsyk. En morgen kjente jeg at det ble mer og mer kvalm, og var på nippet til å kaste opp. Vi kom omsider frem til skolen, men rett etter at jeg hadde gått av bussen, så klarte jeg ikke å holde meg lenger. Og jeg kasta opp mens alle de andre medlemmene sto og så på. Det var vel en 30-40 stykker. Og jeg ble skikkelig flau. De aller fleste syns nok synd på meg, men det jeg husker, er de som flira, og de som sa æsj. Jeg kom gjennom skoledagen. Det ble en dag som alle andre. Men da jeg gikk på bussen for å ta den hjem igjen, så hørte jeg at det var fortsatt var noen som snakka om det her at jeg hadde kasta opp på morgenen. Og da satte jeg seg fast hos meg. Var det her virkelig så stort? Så i flere år etterpå gikk jeg rundt og var engstelig for å kaste opp mens andre så på. Eh, det var verst i kantina, på kafé, i selskap og andre situasjoner der det var mange rundt, og jeg tenkte at hvis jeg kaster opp nå, så vil alle se det og snakke om det og synes jeg er ekkel. Så jeg kjente maten vokse i munnen min, og nesten så jeg blekna. Jeg følte meg veldig rart, rar som hørte det slik, og jeg hadde nok litt sosial angst i det her året. Men sosial angst kan også være noe annet enn å være redd for å kaste opp mens andre ser på. Eh, andre symptomer på sosial angst kan være at man kjenner seg engstelig og ikke vet hva man skal gjøre i en pinlig eller en ny situasjon. Man kan kjenne seg engstelig sammen med andre, eh, eller når man må gjøre noe mens andre ser på en. Eller man kan kjenne seg engstelig når man snakker eller leser litt foran en gruppe, sånn som nå. Eh, før og i, situasjonene kan man kjenne seg svett, hjertet kan slå fort, eller man kan ha vondt i hodet eller i magen. Og man tenker også gjerne på alt som kan gå galt. <clears throat> Andre eksempler kan være at eh, stemmen min skjelver, vil høre det og tror at det er galt eller uh, eh, syns det er teit. Eller hvis f.eks. noen i salen her ler, så tror man at oi, nå ler de av meg. Selv om man kanskje ikke får Så når kan man si at oppmerksomheten blir forvrengt, slik at man før og i sosiale situasjoner bare klarer å tenke på hvordan man må oppføre seg for ikke å drite seg ut. Ofte gjennomlever man også tidligere hendelser der noe negativt har skjedd, og kjører det på riktig sitt. Eh, slike forventede automatiske tanker, som gjerne kalles AMT, eh, fører gjerne til at man unngår sosiale situasjoner noe som igjen fører til at man øker angsten, eh, fordi man ikke opplever at sånne situasjoner faktisk også kan gå bra. Så da er man inne i en sirkel. Men det man ofte ikke får til å se når man har sosial angst, er at man faktisk sjøl velger å tenke slikt. Så for å redusere angst så må man på en måte lære seg å tenke Hei, vent, nå bekymrer jeg meg. Og jeg tenker negativt. Er det egentlig noen grunn til det? Hva er det verste som kan skje? Ja, jo, kanskje det kaster men hva så, da? Å være litt bekymret bekymra eller engstelig før man f.eks. skal møte nye mennesker, er normalt. Men sosial angst handler om at man er så bekymret for å domme seg ut eller bli vurdert av andre at man begynner å være kjemperedd i sosiale situasjoner eller unngår dem helt. Når disse bekymringene er så mye større enn det er grunn for, og man ikke lenger klarer å leve et normalt liv, så kalles det sosial angstlidelse. Ofte vet man at angsten er overdrevet, og at andre ikke har det slik, noe som gjør at denne personen ofte føler seg veldig ensom, eller føler seg rar som helst. Så her er en video av en som beskriver sin sosiale angst. Eh, den er på engelsk, men jeg regner med går bra. Um, my name is Rob, and I have social anxiety. I get so nervous talking to people I don't know. I just don't know what to say. My mind goes blank and stupid stuff just comes out. Lately I've been skipping school because I worry that a teacher will ask me a question and I won't know the answer, and then everyone will think I'm stupid. I do have a few friends, and I guess I feel okay around them, but I ditch if they invite anyone I don't know. why should I even try? They're not gonna like me anyway, right? So now I'm stuck trying to figure out how to deal with this. Sosial angst rammer ca. percent av den norske befolkninga i løpet av livet. Det er den tredje mest vanlige psykiske lidelsen. Likevel har sosial, sosial angst lenge blitt oversett i forskning, og faktisk også blant eh, fastleger og behandlere i psykiatri. Eh, man trenger ikke nødvendigvis å være så plaga at man får diagnosen sosial angstlidelse, men personer som har mange symptomer på sosial angst, men uten at de fyller en diagnose, har også problemer med å gjennomføre det de har lyst til i livet, og har en dårlig livskvalitet. I tillegg så vet vi at det er ganske få som går til behandling for sosial angst. Eh, gjennomsnittsalderen for oppstart er 12 år, og 80-95 av alle som får sosial angst, utvikler dette problemet før de fyller 20 år. Eh, men likevel så vet vi ganske lite om tilstanden for sosial angst blant norske ungdommer, så vi ville undersøke dette nærmere. har alle ungdommer mellom 13 og 18 år bosatt i Nord-Trøndelag eh, spurt om sosial angst. Eh, det var nesten 8000 ungdommer som var med. Det var helg om helg med hjertet og gutta. Og gjennomsnittsalderen for dem som var med, var rett under 16 år. Eh, de ble spurt om det her symptomer på sosial angst, som vi nevnte i stad. Og de ble ikke noen krysser for om de aldri, sjelden, noen ganger, ofte eller alltid har det slik. Og det vi fant, var at sosiale angstsymptomer er veldig vanlig blant norske ungdommer. Så jo høyere opp på denne figuren, eh, jo mer symptomer har man. Og vi ser at det er ganske stor prosentandel som scorer høyt oppe. Og jenter rapporterer mer sosial angst enn gutter. Så oppsummert fant vi at så mange som 26 av jentene og 16 av guttene rapporterte å ha mange symptomer på sosial angst. Så vi kan si at det er omtrentlig én av fire jenter og én av seks gutter som opplever å ha mye sosial angst i hverdagen. Eller hvis det var jeg skjedde i ungdomsåret, så ville jeg kanskje ikke ha følt meg så alene som jeg gjorde. sosial angst hvis den som sliter med det, ikke oppsøker behandling sjøl? Eh, jo, det vi fant, var at ungdommer med mange symptomer på sosial angst også rapporterer at de har skolevansker. Dvs. Si at de kan ha problemer med å forstå det når læreren underviser. De kan ha konsentrasjonsvansker eller lese- og skrivevansker. Mange sa jo også at de har blitt mobba Eh, i form av hva vi kaller for noe negativt, holdt utenfor, blitt utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger, eller trua eller vært fysisk klar. Eh, en del rapporterer også at de har spisevansker i form av symptomer på anoreksi og bulimi. Og det gjaldt også gutter, og ikke bare jenter, som en kanskje ofte tenker. Eh, mange rapporterer at de føler seg sterkt plaga av kriser og det er også mange som har depressive tanker og selvmordstanker. Merk at her vet vi ikke om det av den sosiale angsten eller de andre problemene som oppsto først, så vi kan på en måte ikke si at sosial angst fører til disse problemene. Eh, men de sier likevel mye om hva som karakteriserer disse omgivelsene. ikke følt meg så rart, og slitt såpass lenge med det som jeg gjorde. Så hvis noen av dere som sitter her, eh, føler at dere kan ha problemer med sosial angst, eller kjenner noen som har det, eh, husk at det er viktig å gjøre noe med det her nå. Før problemene blir blir kronisk, for du kanskje skal begynne å studere i mye større miljø, eller begynne i jobb. Jo lenger man går med det, jo vanskeligere vil det være å gjøre noe med det. Men sjøl om man har slitt med det her lenge, så betyr ikke at det er umulig å gjøre noe. Eh, mistenker dere at noen av klassekameratene deres kan ha sosial angst, spør dem om det. Ofte vil ikke individer med eh, sosiale angstproblemer innrømme at de sliter med noe, før de blir spurt direkte. Ikke slutt å spørre om venner vil være med på ting, sjøl om de sier nei. Vis at dere fortsatt er vennene deres, man lærer nok å lære nok å tenke sjøl om man ikke tør, og vil derfor sette pris på å bli spurt. Eh, forskning viser også at sjølhjelp kan være nyttig for å mestre sosial angst. Eh, gjerne i kombinasjon med profesjonell terapi. F.eks. kan sosial angstgrupper på internett være støttende og trygge møteplasser der man kan utveksle erfaringer. Og hvis dere tror at dere trenger hjelp til å mestre disse problemene, og jeg tror at problemene vennene deres kan ha, er eh, vennene våre kan ha alvorlig. Oppsøk eller varsle helsesøster eller fastlege. Det finnes behandling som er veldig effektiv mot sosial angst. Eh, slik behandling går gjerne ut på at man setter opp en angststige eller en pyramide eh, med de minst angstfremkallende situasjonene nederst og de verste øverst. Så trening på mestring av angsten kan foregå at man går oppover stigen og gradvis utsetter seg for de angstframkallende situasjonene. Man starter med å oppholde seg en kort stund i en situasjon der man opplever litt angst, og så trappes dette her gradvis opp til lengre varighet i stadig mer eh, angstframkallende situasjoner. Etter hvert vil man da kunne venne seg til angsten, man opplever at den avtar og til slutt blir borte. My name is Edward. I'm here to talk to you about social anxiety disorder. Social anxiety disorder, also known as social phobia, is afraid of performing in a social situation. Uh, excuse me. Can we turn off this voice thing and make my face normal? There, that's better. My social anxiety was so bad before that I would have needed to disguise myself to talk to so many people. These days, I seem to be okay speaking in front of groups. That's just one of the many things I never thought I'd be able to handle. For as long as I can remember, I hated public situations where I felt like there was pressure to perform. Gym activities, birthday parties, sporting events. I avoided it. I constantly felt embarrassed like everyone was staring at me and thinking, look at Edward, he's such a loser. Giving a speech in class had to be about the worst experience for me. I would nervously walk to the front of the room. Pretty much anything like that made me feel like I was under the spotlight. I was convinced that I looked stupid and everyone was judging me. I started sweating and blushing and shaking. It was, it was a nightmare. I started to avoid uncomfortable situations. It seemed like days I was supposed to speak in class or race in gym I ended up staying at home with an upset stomach or terrible headache. I was too terrified to ask a girl to a dance last year, even though I really wanted to take someone. I watched everyone else dancing and having a good time and wondered why it was so hard for me to just chill out and have fun. I know that everyone gets nervous and anxious sometimes, but my anxiety was out of this world. I thought that there was something wrong with me. My parents were getting worried too. Edward, your father and I are concerned about you. You are such a special young man, and we are so proud of you. But it seems like your anxiety is really getting in the way of you enjoying life. I went through some similar fears and worries at your age, son. I think it's time we take you to see a doctor to get these feelings figured out. Hello, Edward. Hi, Dr. B. Edward, you have a condition called social anxiety disorder. Think of the different parts of your brain. You've got your prefrontal cortex, your basal ganglia, your limbic system, your amygdala. There's all kinds of stuff going on up there. Now imagine that each part of the brain is like a different building. The buildings are connected by pathways. On these pathways are messengers that carry information between buildings. These messengers are your neurotransmitters, serotonin, norepinephrine, dopamine, GABA, and more. A little bit of stress or anxiety in a social situation is actually helpful. Think of a gymnast in the Olympics. The stress of competition actually helps her perform better. In your brain, the messengers start to go haywire every time you feel social anxiety. The messengers flood your brain with alarming signals, making you feel anxious and paralyzed with fear. We are not exactly certain why some young people have social anxiety disorder, most likely it's a combination of factors, genetics and learned behaviors. There are some great treatments for social anxiety disorder. What I would like you to try first is going to this website and reading all you can about social anxiety disorder. Many people find that once they understand what's happening to their brain and body, they feel a little bit better. I am also going to refer you to a therapist. She will do something called cognitive behavioral therapy with you. If you are still feeling anxious, we can try prescribing you some medication, but I'd like to wait and see how you do with the therapy first. The doctor was right. I learned a lot about social anxiety disorder. I went to therapy and it really helped. Remember those buildings, sidewalks, and messengers? Well, therapy helped me learn how to slow those messengers down and have more control over how my brain communicates with my body. Having my parents' support made a huge difference in managing my social anxiety disorder. I hope this gives you a better understanding of how social anxiety disorder works. I've got to run. I've joined the speech team and we've got to meet tonight. I'm doing all kinds of things now that I never would have dared to do before. It's pretty awesome. Social anxiety disorder is a real medical condition. If you or someone you know is experiencing symptoms, call a doctor and get help. You can also check out this website, www.teammentalhealth.org, for more information.